Namhlanje ke, we are going to look at reading. What does a good reader do while reading? Ingqondo ke yomntana ofundayo iyabaleka nje, iyasebenza. So Zininzi izinto efuneka umntana azijongile okanye umntana azenzayo. Okokuqala apha xa esifunda nje ebona isihloko ebona nemifanekiso uyacinga into yoba um ingaba yintoni endisele ndiyazi okanye ingaba kuzawuthethwa ngantoni apha abe nayo nomfanekiso ngqondweni wale nto aza kuyifunda. Ze aphinde xa efunda ajonge into yokuba Ingaba usaqonda na? Athi xa engaqondi, abuyele umva aphinde ayifunde kwakhona le nto, ajonge nemifanekiso ukuze akwazi ukuqonda le nto ayifundayo. Aphinde ke kwakhona ajonge nee-main ideas zale nto ithethwayo apha, ze akwazi ekugqibeleni ukwazi ukushwankathela yonke le nto ayifundileyo. Mamela ke, Ayives izenzekele mos lonto leyo. Ndingutishala mna kufuneke ndibafundisile iindlela zokuyenza lento abantwana. And ayivese ikhawuleze ke yinto apha ekuqaleni izawucotha kodwa wena ungutishala funeka ube ne-patience into yoba uyenze kwaqho nisifunda any text apha eklasini bazothi apha ekugqibeleni ke ngoku xa besebekwazile beyiqhelile ubona into yoba ke ngoku bayenza ngokukhawuleza Kulapho ke ngoku sithi umntana ufunda ngengqiqo. Namhlanje ke ndifuna sijonge into yokuba zingaphi iindidi zemibuzo. Ndizawujonga ezintathu kuphela. Eyokuqala ndizawujonga ii-literal questions, ndijonge i-inferential ze ndiphinde ndijonge i-evaluative. Masibuyele ekuqaleni into yoba Ii-literal questions zeziphi? Mna ke ndiye ndiba nale nto ilula. Ii-literal questions zezi iimpendulo zazo ndiyikwaziyo ukuyolatha apha kwitekisi. I-inferential ifuna ndicinge endikufundileyo ndinxulumanise ezinto umbhali azithethileyo kunye nendikwaziyo ndiphume nempendulo. Ii-evaluative questions zifuna Ndijongile uba ndiziva njani ngale nto ndiyifundayo. Okay, masijonge ke ndinetekisi yam apha endiyikhethileyo. Ndiza kufundela. Utishala wagqiba ukufunda ibali waze wavala incwadi. Abafundi abangamashumi amathathu anesine baphakama baya kuthatha iidyasi neminqwazi yabo. Bakugqiba ukuzinxiba bama ngomgca ngasemnyango. Hm. Okay, masijonge ke imizekelo yale mibuzo. Masiqale phayana. Khumbula ndithe impendulo ye-literal questions ndiyakwazi ukuyolatha apha kwitekisi. Masicinge ngophi umbuzo esinowubuza apha onale mpendulo ndiyikwazi uyolatha. Hm. Ingaba utishala wayefunda ntoni? Ndiyakwazi uyolatha lo impendulo apha ebalini? okanye apha kule tekisi hmm, mandijonge utishala wagqiba ukufunda ibali mm, ewe ndiyakwazi utishala wayefunda ibali uyabona ke ngoku into yoba ndiyakwazi ukuyolatha le mpendulo apha ebalini okay masiyeke apha kwi-inferential i-inferential ingathini i-inferential esinoyibuza apha kuba kaloku kufuneke sithini sinxulumanise impendulo ayithethwanga ngqo apha kwitekisi ingaba yayinjani imozulu phandle ingaba ngumbuzo orayithi lo ichaziwe imozulu into yoba yayinjani apha phandle hmm masijonge impendulo yam ingathi kwakubanda kwaye kunetha mhlawumbi andithi phandle kuba kaloku abantwana ithi apha umbhali uthe abantwana Bathatha iminqwazi needyasi. Xa kushushu ucinga into yokuba abantwana bangathatha iminqwazi needyasi? Hmm, no. So ke ngoku yiyo loo nto ndicinga into yokuba a-a i-weather phandle okanye imozulu phandle yayibanda kuba kaloku bathatha iminqwazi needyasi. Uyaqaphela ke ngoku into yokuba ndidibanisa into yokuba kunxitywa ntoni xa kushushu, kunxitywa ntoni xa kubanda. Yona Impendulo ayikho apha, ayibhalwanga, kodwa ndithathile i-clue okanye intluva apha kwitekisi ethi babenxibe ntoni, bathatha iidyasi zabo neminqwazi yabo. Inferential. Mamela ke, inferential ndiyayithanda kuba kaloku yenza yile yenza ingqondo ikuthini, ibaleke, ikhawuleze, umntana adibanise izinto ezithethiweyo. Eyesithathu ke, eyokugqibela, evaluative questions. Ndingathini ke ngoku xa ndizibuza xa ndibuza i-evaluative questions? Umzekelo, ingaba lo tishala wayengumntu onjani? Ndiyacinga uba um inintsi ke into enothethwa ngabantwana and ke ngoku akho mpendulo irongo ke apha kwi-evaluative kuba kaloku umntu uzawuyichaza kutheni eziva njalo. mna ndingathi um utishala lo wayengumntu okhathalayo oyithandayo okanye obathandayo abantwana bakhe kuba wayebafundela ibali and uyabona mos noba abantwana kuthiwa bama ngomgca number one kukho ingqeqesho ke ngoku apho and banxiba baqinisekisa into yoba banxiba intoni iidyasi zabo xa bephuma emnyango kuba ndicinga into yoba kwakubanda so ke ngoku lo tishala ndingathi um wayengumntu onenkathalo Le imibuzo ke uyayivula ke umntu kufuneka into yoba umntana ngamnye akutsho akucingayo. So ithini? Zii-feelings about what you think. Okay, mandishwankathele ke ndithe zintathu iindidi zemibuzo. Eyokuqala, ii-literal questions, ezi zinemibuzo endikwaziyo ukuyolatha apha kwitekisi. Inferential questions zifuna ndisebenzise ntoni? Ingqondo yam, ndinxulumanise endikwaziyo mna kunye nokunye okubhaliweyo apha ngumbhali. Evaluative questions zezi iimpendulo zazo zifuna into yokuba ndiveze indlela endiziva ngayo ngale nto ndiyifundayo.